老娘，柏林莫斯科收女，吊卵救你老母个丑花喜鸭。昭和二十二年，薛老渣搵开起师爷冯志芬拉佢嗰个郭先生剧团，写捻咗一出古捻怪怪嘅爱情文艺广府大戏《唔爱唔仇》，爱而成仇，醋海风生，情多野恨，情海斗争，既系爱人。

知老渣同小曲皇后谭兰卿，即肥系唱嘅广府曲仔，唔爱唔受，先啦。 <laughs> sáu phân gì gì bầu kinh đi có hơ liền gì gì à thầy hết bầu căm hờ chi chi chi thầy lờ si si bây bây hành 得出沙場紅杏，奸情了於。 Hmm. 你呀对疼。 正是飞雪玉洁，仿佛是应啊。

而原来你入咗嚟啊！莫再拒人千里啊！谁是谁非？凄凉执手啊，问兵儿。你话有信留在真吗？知否，佢已芳林早话事，真么定为奸人所害呢？毒计埋书，绝代横刀，多悲啊！悲！ 谁果对你如私怨独家？你大可以坦白咧陈词。啊， My. 妻呀，给；妻呀，你记怨恨。 也是否算壞？佢害你。